Si has dado clic aquí, es porque tu mundo, tu universo, se te ha venido encima, se te ha caído y quebrado en mil pedazos. Bienvenida, bienvenida Antes de todo, déjame decirte cuánto lamento. Ese vacío que sientes las ganas de llorar, ese nudo en la garganta que yo mil veces he tenido, la soledad de la noche, esa nube gris que nunca se va y que empapa tu alma con solo oscuridad. Sea cual sea tu problema, debes estar viviendo un infierno. La maldición que cargas sobre tus hombros y que cada día se hace más pesada. Descarga tu alma, libérate y haz que llueva lágrimas de tus ojos. No tienes por qué soportarlo más, mi bebé, mi niño bonito mi niña bonita, te quiero. Sé que a veces el mundo es difícil y tal vez no lo comprendas, ni te comprenda. Eres especial. ¿Recuerdas la canción que te cantaba tu madre? Estrella más allá una estrella de verdad. Todo va a estar bien. Es una promesa. Decía mi padre, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Todo es pasajero en este mundo si te hace sentir mejor. Yo sí te entiendo. Y sé por lo que pasas. Porque yo también lo he vivido. Muchas veces la desesperanza tocaba mi puerta y se ha quedado conmigo. Pero ánimo, tú puedes, eres valiente, eres fuerte. Has podido con esto antes y podrás hoy también. Si el video ha sido de tu agrado, házmelo saber en los comentarios. Y si crees que lo merezco, suscríbete. Estaré subiendo más videos así. Se despide de ti, tu amigo, Reggie.